yuragi bir cho'q ekan yurak emas bilsang sendan o'zga menga kerak emas ko'ksimdagi bir cho'q ekan yurak emas bilsang sendan o'zga menga kerak emas bu kuylarim ayriliqdan darak emas laylim seni o'zgalarga bergim kelmas mayli mayli seni olib ketmasinlar layli layli yuragimni yulsalar ham mayli mayli seni olib ketmasinlar layli layli esimda sen shohning qizi men bir g'arib o'ltiribman o'ylar surib men mulg'ayib o'shanda sen shohning qizi men bir g'arib o'ltiribman o'ylar surib men mulg'ayib bizlar uchun seni sevmoq emush ayib bizda yurak bizda alam yarmi yuragimni yulsalar ham mayli mayli seni olib ketmasinlar layli layli yuragimni yulsalar ham mayli mayli seni olib ketmasinlar layli layli mendan gadosan deb horitar ko'zlarimga keng dunyoni etar otang mendan gadosan deb horitar ko'zlarimga keng dunyoni etar bilmam endi seni kimga yor yuragimni yulsalar ham mayli mayli seni olib ketmasinlar layli layli yuragimni yulsalar ham mayli mayli seni olib ketmasinlar layli layli yuragimni yulsalar ham mayli mayli seni olib ketmasinlar layli layli Lar leile leile